mida sa teed, tere? mees, mees, mees, ma leidsin fucking bängeri, see türa muusikapala. oi, on nii hea. ja su türa munad külmuvad ära ja kukuvad otsast ära, kuula lihtsalt. kuula seda, kuula seda lihtsalt, kuula. see tere, mida vittu, see on mingi täis paski tere, mida vittu sa kuulad mees, korras kõik nagu, mis häda on? ei, ta, ei, ja ei, see tähendab nagu kõik ja, ja mul on depressioon oh,. kuule, türa, no ära papsi jaoks, kõik saab kord usu minna, mis ikka, et ära nagu mingi nutma küll hakka, tere, kas mingi homo ei ole, jumal küll. Mm, mm, mm. lihtsalt nagu eile mu trombembooliaga diagnoositud kass sai surma ja. mees, mees, mees ku, kuula, kõik saab korda, onju, tere, ma olen siin, kõik timm, onju kurat, fuck raisk. sa ei taha teadagi, sa ei taha teadagi, mis mu pimedaks jäänud vanaemaga veel juhtus. mis juhtus? mis juhtus? hui, midagi, juhtus midagi, lõpeta ära, mis juhtus? ta tegi hommikul kohvi ja siis ta hambad kukkusid suust välja otse kohvitassi vastu, nii et too läks ümber. ta sai sellise šoki, et ta langes kooma. mida, mida, ah tere, mida vittu sa mähitad, mis asja? sa, sa ei taha teadagi, mis mu onu tegi tule, mis sa tegid, no see ei saa midagi nii hullu olla, ei tule, midagi ma ei taha teada, ära, tule ära räägi mulle, ma ei taha. ta käpis minu õe äh, mune. vabandust, mida vi-? jah, tuleb ah. välja, et mu õde polegi mu õde, vaid üks vene spioon, kes mu isa tagant luuras. jah, tuleb välja, et mu isa on Venemaa keskterminaali sisse häkkinud ja Putini äh. infot varastanud ning selle peale ka pirunud jah, tuleb ah. välja, et mu isa ei ole ainult tagaotsitav häkker, vaid ka pedofiil. vend pihub meestele. Putinile, te olete platsis ikka. Ah. igatahes, kui sa nägid juba, et Fortnite'is keelnemised on ainult.